Всем hello, с вами я Flashing Bro. На этом видеоролике я вам расскажу, ребята, историю. Почему же я бросил этот Free Fire, ребята? А прежде чем я расскажу эту историю вам, вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обязательно с колокольчиком подписывайтесь на канал. А также не забудьте написать комментарии, на какую игру мне играть или вернусь ли обратно в Free Fire. Ребята, Э, все было так. Я хорошо играл. Уже, уже я очень долго играл, где-то 2-3 года. Но потом, после этого, почему-то э, просто Free Fire добавляет все олдовские вещи, которые у меня есть. И уже я становлюсь не олдом. Но, ну, в принципе, у меня есть там олдовские пропуски, которые ну, уже не достать. Но все равно были, были доначерские там наборы, которые можно купить которые можно, вы, можно было выбить с магазина или купить с тайного магазина, но при этом все добавили заново, все об, обратно просто все вернули. И из-за этого вообще не осталось смысла играть, потому что я тогда не мог донатить. И еще там были много читеров, ребят. Там было много читеров. Не знаю, как сейчас, но тогда было много читеров. Каждый раз новые донаты, каждый раз новые вещи. Я не мог донатить, позволить на каждую вещь себе. И просто надоело. Просто, и мне просто надоело играть. Я уже так очень много играю. Вот я, я не знаю, как у вас, но у меня было, когда я ну, игру какую-то много играю, и уже э, я не хочу играть эту игру больше. То есть эта игра уже мне не интересна. И, ну, это тоже повод, что я не хотел играть. Просто, ну, вообще, нету смысла уже. Уже скучно играть в эту игру. И уже мои, э, много моих друзей остались в этой игре, но я ушел. Ну не знаю, вернутся ли или нет. Напишите в комментариях, ребята. Если вы наберете много лайков, то это значит, что я должен вернуться в Free Fire. Так что набираем много лайков, ребята. Очень много лайков. И я подумаю о том, вернуться ли в Free Fire. Ребята, еще один повод, что уже у меня телефон не тянул, ну, тянул, но немножко лагал немножко лагал телефон, но при этом у меня тогда такого компьютера не было. Ну, если вы думаете, что я мог играть с компьютера, такого компьютера у меня не было. Но сейчас уже я могу играть, но уже не хочу. еще один повод, что я не хочу уже играть, это почему-то, вот смотрите, я не могу играть хорошо. Не знаю почему. Я уже вот я уже долго играю, но почему-то не научился хорошо играть. Не мог найти свои настройки на свой телефон. Вообще оттяжка, ну, летела, конечно, но меньше. Или я не мог оттягивать, оттягивать, или же что-то не то делал, или у меня какой-то, ну, у меня ну, как сказать вам, настройки нехорошие были. Я каждый раз менял настройки, чтобы найти хорошую настройку для себя, чтобы я мог наконец-то хорошо играть как-то вот. Вот другие играют так топово, ребят. Просто вот смотрите, другие люди играют так топово. Например, если я бы перешел на компьютер, на компьютер тогда, если бы я не бросил, то мне очень долго было бы нужно долго играть, потому что вообще в эмуляторе я в э, ноутбуке играл. Я знаю, что я э, год назад, не помню, но ну, снимал видео, как я играю с, с компьютера. Но, как вы видели, компьютер лагал, и вообще я не мог ну, контент снять, снять вам. Из-за этого я бросил просто Free Fire, ребята. Уже не было смысла снимать видеоролики, но потом я подумал, зачем мне просто бросить свой канал? Я начал свой канал, снимая Roblox. Я буду снимать Roblox. Я так подумал. И уже вот снимаю Roblox, ребята, для вас. Но у меня после Free очень актив упал. Вообще очень много людей ушли от меня. Вообще актив упал. Я не хотел, чтобы так случилось вообще. У меня актива уже мало, у меня просмотров мало, ребята, просто не знаю почему. Я всякие, ну, по всякие я стараюсь снять какой-то интересный видеоролик, просто, ну, узнать, какой видеоролик вам нравится. Я не могу узнать, какой именно видеоролик вам нравится. Я снимал Мурдер Мистери, я снимал Build a Boat, я снимал много игр, но вам, ребята, почему-то из этого какой-то не нравится, ребята. Из-за этого пришлось мне снять такой видеоролик, ребята. И, ребята, не знаю почему, но как бы мне пришлось уйти из Free Fire, ребята. Уже как бы, уже актив, уже у Free Fire актив вообще большой. И у них новые там ивенты, как бы бесплатные вещи. Ну, все равно, я не могу вернуться во Free Fire, ребята. Но я понял, что после Free Fire у меня актив очень упал. Вот прям очень, где-то 10 или 5, 5 раз точно упал у меня актив, ребята. Но если вы хотите, чтобы я вернулся обратно, просто давайте наберем под это видеоролик 500 лайков. Я, я знаю, что это очень сложно, потому что у меня такие активы но все равно очень хочу набрать такие просмотры, ребята. И если вы наберете 500 лайков, то я сниму Free Fire. Ну, ребята, я думаю, этого не знаю, будет или нет. Но все равно я знаю, что вы наберете. Вас много, у вас есть... Ну, вы можете, вот у вас есть рука, просто тыкните на кнопку подписаться и все, ребята. Просто ставьте, вот тыкните на, на лайк. Это очень просто, ребята. Это вот очень просто для вас, ребята. А для меня один а лайк этот ваш очень большой аудитория, очень большая поддержка, ребята. Так что давайте, вот просто тыкните на лайк, и это будет совсем мне очень хорошо. Для меня очень хорошая поддержка, ребята. Я думаю, вы наберете над этим, под этим видеороликом 500 лайков, ребята. Я думаю, я вернусь в Free Fire. Так что давайте, ребята, набираем много-много лайков, а именно 500. И после этого увидите новый контент на моем канале. То есть, конечно, не новый, но старый игру будет легендарное возвращение в Free Fire, ребята. Так что давайте, ребята, набираем лайки. Вот я рассказал вам все поводы, почему я ушел из Free Fire. Уже прошло больше полгода, что я не играю в эту игру. И уже не было смысла играть в эту игру. Про просто надо было уйти и найти себе другую игру, ребята. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите на мой дискорд сервер. А с вами, а с вами был я, Флэшинг Бро. Спасибо за просмотр всем, ребята. Всем Флэшинг Бро. Adios.